です狙っていくのはいいことですよねビハインドの状況でもまずはそういう気持ちでコンテクスをアピールすることが大事ですよね打っていけば何か起こるかもしれませんからねそしてチームの目離せない90分間になりそうです さい。